Herkese merhaba. Sizlerle bugün e, Kadıköy Bit Pazarı'ndan aldığımız, Kadıköy Bit Pazarı'ndan 250 TL'ye aldığımız iPhone X'i toparlayacağız, derleyeceğiz. Eksiklik ney varsa hepsini tamamlayacağız. Daha önce e, elimizde olan iPhone X, e, anakart arızalı bir iPhone X vardı. Onun üzerindeki parçaları bu Bit Pazarı'ndan aldığımız iPhone X'e takıp sorunsuz bir şekilde çalıştıracağız inşallah. Burada kamerası eksik. Ee, hoparlörü eksik. Bu hoparlörü buraya takacağım. Bu kamerayı buraya takacağım. Ayrıyetten arka cam da sıkıntı var. Arka camı değiştireceğiz. Bakalım. Her şeyi sizlerle birlikte yapacağız. Seyirde kalın. Bu arada e, bit pazarı videosunu izlemediyseniz eğer sağ üstten şuradan şurada bir işaret bu arada bir bit pazarı videosunu izlemediyseniz eğer şurada hemen sağ üstte bulunan şeyden izleyebilirsiniz. Başlayalım. gibi cihazımız çalıştı. Baba. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cihaz açılıyor. Bakalım herhangi bir sıkıntısı var mı diye. Bir de şifresi var mı diye. Şifresi var. Şimdi cihazı default moduna alacağız. Şöyle bir testini yapalım. Bakalım. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama kameraya giriş yapamıyorum. Flash açabiliyor muyum? Flash çalışıyor. Yani e, şu anda görebildiklerim. Ekranda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. 250 TL aldık ve e, diğer elimizdeki hurda cihazlardan söküttüğümüz parçaları buna taktık. Şu anda çalışıyor herhangi bir sıkıntısı yok. E, işlemler bir sonraki videomuzda bu kilitten nasıl kurtulacağımızı göstereceğiz size. Umarım içinde iCloud yoktur. Çünkü iCloud olduğu zaman e, bu kilitten hiçbir şekilde geçiş yapamıyoruz. Cihazı açamıyoruz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.